呃，D F C 让每个老师发现，原来孩子的力量是无限大，所以我们要试着将教室的主权还给孩子。老师其实不再是老师，老师要多功能、多方位，然后你要一直不断的学习。我觉得这是一个重点。教书这么多年，我觉得现在真的是要蹲下来，用孩子他们的视野去看，原来这世世界上是很多人在做一件很好的事情，很多人是想要让世界更好。 对，而不是只有我们身边所看到的那个样子。D F C 就是带孩子，呃，玩一场很好玩的游戏，这样，不要把它当做负担。孩子在那个体验过程中，他找到了自我学习的价值。那我觉得最重要的精神就是让孩子可以有实践。对，最后还有一个分享自己故事的一个机会。他知道说为什么我要学习，然后为什么我要去往这条路去努力，如鱼得水，找到漂。 大海中的一根浮木， <laughs> 所以最终就是还是希望大家可以一起跟孩子一起说，I can 获得 I can 的超能力。然后我也相信，就是很多年很多年之后，他们想到我这个老师，或者是遇到我的时候，我们共同的话题都会是 CFC。 我觉得这个活动实在是太棒了，我每一年都要来，太棒了。